bali bayivu balina diguli basibidde mumabodaboda wetagayo wa diguli ah, ah, eh, abaana bayitirivu basomye obusawo hmm. professional courses hmm. baexercisinze emirimu gyabwe bweru ekiretedde eggwanga okuba nti mulimu mirimu basiko genda ebweru what is the cause kikikwateko naawe gwekennyini hmm. okugezaako otunula mu nsonga lwaki abaana bagenda ebweru ekibatwala gavumenti yaawo ntasobola kisaawo kwe kuta omuntu agaggawale nokusobola okussaawo opportunities ennene abaana zebagenda osisinkaga n'abavaayo otunula univesity zonna ngaozigase nga bafulumya professional course abaana bafulumyeyo tuba emitwalo kumpi egigenda mu kumi n'ebiri paya mitwalo kumi nemeka gavumenti yonna mirimu gyayo tesusa mitwalo asatu mu bakozi baayo abaana abo bagenda kulagawa mpozi ajja kufuga gasia bulolo agenda kufuga biki yatalina muyadde ettondo lyamagezi mubate embeeta omwana ajja mbu busima kino kitaba kya museveni ekimuka omukulu hmm. okuwasa omukole kikufuula waggwanga hmm. ebyo byammwe bya famire lwabaogo ogenda kukola ki magezi kigolina gaolemedde n'okuwa kitamu atereeze fazaniro hmm. mujegera kujja kuba president na vipande kufuluma 22 mukaga magezi mm. kige muze nago hmm. agachi abalimyo kuba mu 7 kitammu kyusa wano kipya kikyogenda okuleta gwe lwabogo kipya kikana irugaba kyogenda okuleta kitawa kuyigiriza kuba mu majje natakuwa na magezi gansibo gabuntu na E6 zitambulya mu bantu onyumya kujja kufuga ofuge biki binyira ne kumutale wa moteli yakumanyi kumitaji wera 10 by choosing the right paint. With Global Paints, you don't just paint, but paint for generations to come. Make Global Paints a paint of choice and make your building a paradise. We have weathercoat emulsion, undercoat emulsion, silk vinyl emulsion, flat emulsion, super gloss and high gloss. Global Paint, a reliable product. bulungi atula bakona medias uganda ate tuzze bukubirire okuba nti no tulina ensonga zetwagala okuba nti tumaliriza honaleba tukubidde essimu misinde misinde nagaa ah, derik wonna wooli givuge nga mulalu osobole okuba nti noyolekera eno onsange tubeereko ensonga zayagala tumalirize embanirizaako munaabaokumira kuonai medias uganda abawangalire boston abawangalire norway abawangalire kuwait abawangalire dubai abawangalire saudi arabia Arabia uh, na sister wange uh, ali uh, Saudi Arabia awo uh, bamuyita Tina Tina nkwagala nyo uh, nobuyambi bwa mpereza no ngamba eh hey, ntingende maso wadde abantu amba ngamba nti uh, eh, mubera mu abantu abakukuba aba, aba ebisoto no ngamba ah, eh bintu byokola biki biki biki bigenda kusibya naye ya ah, uh, ah, fitwala ira ne tugamba ntina kuweleza gwanga eh hey, abali jawo bali berayo ne bagamba a uh, tata wange kityo mutumba Derek yakola kyonne ekisoboko okulaba nti ataasa eggwanga lye nawo ali eyo wegatte ku mugendo kyonna kyonna kyokola mu komunity eyo kisobola okuba nti kisitula eggwanga lino okuba nga ligenda mumaaso abantu bano batuteekamu ssente okulaba nti nno ah, tufuna amafuta ah, tufuna eyatime tufuna data okulaba nti nno mwabali eyoebweru wamawanga musobola okuba nti nno mutambulira ku pcm naffe bemwaleka wano eno kubanga bwemuba mulaba ebintu byetuweereza wano eno kiba kitegeeza nti tutambulira ku gundi yemu eyo abantu bano kuliko keisolo botiki nga bano bagamba ekintu eki woba oli muzadde genda balina ebintu byabaana omuli uh, omuli baby karia baby bag babynest n'ebintu byonna byona byonna kalonda gwomanyi samanya gweogenda kuzaala ate ouzaala ennaku ttaano gendayo balina buli kimu kyonna ekyetagisa waliwo n'abalopa free awo bo bagamba ekintu eki nti malaria waba wa akufukidde akayinja mu ngatto nonya lopa free mu supermarkets zonna ez'enjawulo naye nga nene e, eh, nga nene enene entegeeza ziri ennene ennyo ah, zinagano ezagejja honalebu simanyi lwaki abantu bakwagala nnyo ekintu ekyo simanyi mm. nkwaniza kuno emedias uganda otuyise misinde nsonga ki honalebu tutandikire apo kale sijja kubuuza ku bantu babuuzeeko ye ayinza obutababuuza online medias uganda sense okuddamu basisinkagana hmm. <clears throat> ku nsonga olwaliro empisiza online medias hmm. okujja ne kamera zaayo hmm. nsobole okuba nti nyanukula outcries z'abannauganda most especially vidiyo eno egenda eri abo bannayuganda bali mu diaspora abava mu ggwanga uganda mm. olw'okunyigiriza kwa ikonomi mm. nga ne bw'aba yasomera nga yayiga mm. n'obuyivu bwobwo nga yabuyita hmm. teyagasibwa mm. mpulira nabwe kiti embeera weeri mm. yamukaka nga bwe tugamba ekigambo mu mateeka nti necessity does not know law mm. kaakati wano ate mu nkola y'ebyenfuna hmm. nti oli wazukukira okutegeera ddi okukola n'omugaso gwako hmm. watandikire okukola mu mateeka nabwo kityo hmm. nfunye outcries zibadde nyingi zetugenda okwogerako mu program ezikwatagana ku baana bonna bali mu diaspora mm. oba mumawanga ga uae mm. awali india mm. awali indonesia abaana bali mu take abalala bali mu russia alala bali mu amerika abalala bali mu england abalala cyprus most especially abali mumawanga gakola kigambo arab world kituyita nti omwefeso omwebulaniya omusuuli omugalatiya abo bonna abali eyo mm. eyafuuka arab world ebizibu ebasisinkaganye mm. ne bankubira ku masimu mm. njagadde nkomyewo puroguramu yemu ngizeko okubajjukizako emaga bwe twali tutambula hmm, kale mukyo hmm. olwokuba nti this is an introduction hmm. nzize mm. kubabuuzako nokubategeeza nti nze jjakana somani nadduli mm. mutabani wa olutabaala atagenda kukyuka muyadde okubeerako owamunyenyeza mu birowoozo wabula kyendaba nti ekyo kikyamu nja kukutegeeza nti kikyamu mm. era nsigale mu nyukuta yategeezebwa yesu nti buulira abaana ba yerusaalemu enjiri akkiriza kkirize mm. agaana agaane naye mukyo bategeeze nti empeera yaakyo ku bibiri mm. weeri mm. na washington newankubadde ebigambo byenzija mu maaso gamu bategeeza si bye ebisembayo mm. amakulu mu kyo ebiba ebituufu bye mba mbagamba okukkiriza kwammwe n'okugaana kuli gye muli mm. naye empeera y'ebibiri mm. weeri eyagaana bwe kikyanaasinkagana eyakkiriza n'okulongoesa tugenda okutambula hmm. nja kubagalisa emyembe gya katonda emirungi hmm. okusobola okutambula mu puroguramu enu n'okuga nti ebbanga lyonna bayibuli yasoma ebigambo ebirungi hmm. teri ekiva eri katonda ekibulw amaanyi kale mwebyo byetubagamba otuba tukulembeseza katonda tunasabanga ebigambo bino bibeera ebyoluberera katonda bankuumire weewaawo yoyo ah, honorable ah, jakana sulaimani nadduli hmm. abadde agezaako okuba nti nno ababuuzaako ah, naye nammwe era embeera mugiraba akakuba kaakano kangi wano wetutudde hmm. simanyi oba tugende mu maaso oba tukyuse ndabanga abagenda okkyusa kubanga embeera y'obudde wane uganda ffe tuli mu kweyagala waliwo abali eyo ah, mu nsi z'eddungu mm. nga n'akakuba mumala emyaka ng'ebiri nga temukalabanga nako ng'abamu mukalabako ng'omwaka gugenda kuggwako naye katusabe ah, wane uganda essaawa nga emugiraba nti akakuba katonya katugezeeko okuba nti nokikyusaamu ah, tulabeke nga tumaliriza ensonga eyatuleese omulundi guno ogulaliro tovaako tubagambye nti nowaliwe tubadde namuhera environment mugira mwabali eyo temusobola kukimanya naye fe abali wano akakuba tugenda mu musenene tuli mu mwezi ogwa mukulukusa bitungotungo omwezi ogwekumi ah, era tuba tuyingira gwa kumi nagumu ensenene ziba zigwa buli wamu buli wamu honarebe hmm. tutandike n'ensonga y'abaana abali ebweru lwaki abaana abatwalirwa ebweru banyigirizibwa omwana n'atwalibwa mu kampuni naye newayitawo ebbanga ttono nga sente zebalagana naye ziri mu contract nti tukutwala eri ogenda funa miliyoni bbiri ne bamuwa miliyoni emu oba mitwalo ataano omwana wafuna ekizibu kampani tefaayo bwafuna ki kyonna kyonna tebasobola kumukomya wano ku butaka wano mu ggwanga lye bwebaba bamujja onalebe otutandikire awo bana online medias uganda yehonalebe njagala okubategeeza ensonga eno nti yesinza okundeeta mu maaso gammwe okunyonyola akawonvu n'akagga mm. omuntu oyo yenna gy'ali mm. mu nsi ez'amawanga mm. ategeere emboozi eno butya bwe mukwatako naye nga sinnabakuwa lutambi lw'abaana twali mu 214 tutandisewo ekibiina kyebali bakita peasant african promoters era ekibiina ekyo mm. kyali kikulemberwa patron wakyo mm. eyali haji abdu nadduli mm. n'abalimu abalala omugenzi kirunda kiva edinda ah, mwalimu abakunavu baalinga bana ekibiina ekyo netukiwandiisa era nekiweebwa ne certificate nekibeera authentic mu kuweza kwakyo okw'emirimu hmm. bwe tussaawo ekibiina ekyo kyalimu ebintu bingi hmm. ebitaali nsonga zakuba nti kutwala baana bweru hmm. wabula kyali kyogene ku nsonga zaabo banyigiriddwa mu nsonga z'ettaka naabo beetaaga okugattaganya mu mafamiry kyalina balawyers musanvu by then mu kutandika kwakyo naye eyalimu omukulu mbalo yabwe yali agezezaako okuba nti ayamba mm. yali bali bamuyita balwana john mm. era yakola memorandum of association articles of association zekibiina mm. netumala okuzita mutuzikkanye nabitya bwetugenda okutambuza ensonga yekintu ekyo nekibeera certified mm. with the registration of document company era register of documents mu gwanga uganda kistasifyinga mm. netugezaako notambuza accounts zaakyo neziggulwawo mm. kale ngaekyali kibulamu kwe kutandika kwemirimu mm. era bwe twamala ebintu ebyo byali bibanjiddwa gavumenti mu bye twanyonyola ebyali n'ebigendera byakyo mm. baatwa olukusa okuba nti tutondebwawo ebigendererwa gwandaba ebya peasant african promoters byali biki hmm. byotekeddwa okusooka okumanya hmm. twatunuulira obuzibu hmm. ku baana abaali bagenda ebweru nga kampanis ezibasaba zaalina emigozobano mingi olwabo baali bazikulembera ekisooka mu migozobano egyo mwalimu okuba nti basaba abaana esente ezibatwala zali nyingi ne kampani okubanga zifunako mm. ekyo kyali kimu mm. nti buli omuntu ataddewo kampani ateeka okubanga profit making company naye abaana bwe baseninganga contracts zaabwe hmm. okugenda mm. ebweru mm. contracts ezo ate zakyukiranga mu kkubo zitya nti omwana bamutegeeza nti twetaaga bahousemaids hmm. kumi mm. na bataano mm. ba housemates abagenda kuba million emu n'ekitundu mm. buli mwezi mm. agenda otuuka eri nga takyalina kyakukola mu kudda kwe n'obutadda mm. ate kampuni emuga nti ojja kufuna emitwalo ataano mu etaano onfuna bulungi wano mu kujja okusayininga n'essente z'ataddemu agende ebweru ng'ekigendererwa ki kya milliyoni emu n'ekiki naga nti njja kukola emyaka etaano oba ena nsobola okudda okutandikawo kyenjagala nemubugubiri bwabwe nga seninze contract yagende kampani mm. nemwekyusiriza mu kkubo mm. nasituuka eri nga ajja kuba emitwalo makumi ameka ate nga bakola obudde buwanvu okusinza ne kampani obudde bwe yateeka mu contract mm. bwetunulira obuzibu obwo ne bubeera bumu mm. obuzibu obwokubiri nti abaana bwe batuukanga eri emirimu egyamutwaliddwa nga housemaid mm. natuuka ati ne bamukyusirizamu gwa housemaid ate naaba nga ate afuusa endogoyi okusuka ku bwa housemaid mm. asula bubi mu biyumba byebabakasuka asosolwa alya bubi ate ng'akola nnyo onfuna bulungi abalala bagenderanga ku interest ya busawo n'atuuka ne bamuteeka mu kiyumba mm. olaba change eyo abasigalidde enkwatagana yaabwe y'emirimu hmm. kampuni bwe zaabasituukanga eri rights zonna ezaateekebwa mu contract nga azisayininga hmm. ate yatuukanga eri rights ezo nga ziri escued ziviiriddwako bazireseewaawo hmm. rights zaabwe zonna ne ziba nga zittibwa so nga ate mu contract zaali mwezinga okukolera essaawa entono era ezitegeerekeka nabwo kiti abaana twatandika okuba ntuteekawo ekibiina ekyo tujyewo ebizibu ebyo abaana bawandikibwanga mu kampunis ezo ne batwalibwa naye nga kampuni erina obuvunanyizibwa ku baana abo omwana n'atuuka okufa ne bateekawo ekipande oba ekifaananyi ekitambula ku social media bakyanoonya famirizi zaabwe naye nga atalina kampuni mwe yayita nitwebuuza hmm. kampuni yeyasenguka buzibu ki obutuuka hmm. kweyo levo abaana abo baatuukanga ebweru hmm. kampuni eyamututte nemukwasa kampuni endala on different terms nga bano balinga ngaabasuubuzi babaddu mm. nebatuuka eri nebatunda ku muwendo gwe babetaaze present african promoters ekibintu kye bwetwakissaawo hmm. twali taddemu ebyo byonna byonna okuba ntitugenda bitunulamu ngaekiteesezaawo kiri kitya nti omwana yenna okusobola kugenda mu kampani yonna gyayagala atekewo ekibiina kino kubanga kyali mubalowo ya musanvu nga bateeka okwolereza abaana on times and conditions ezikkanyiziddwako singa kampuni ekutwala nekkola ensobi omwana oyo kyateeka akubira kampani eno netusaninga ku kampani ziziri eithe okuziwawaabira oba ogikako okuzza omwana oyo gwe yatwala onfuna bulungi kakati bannange ababadde bulaaya hmm. oba bali mu nsi ez'abamawanga hmm. muze namenyamu introduction basusizza okunkubira amasimu hmm. si nti bategera ku present african promoters eri wabula bandabanga asobole okuyimirawo nga balooya baabwe ku nsonga ezimu ne bampereza amaloboozi mangi nga outcris impitirivu bayisibwa bubi waliwo yampereza ku episode mm. nantegeeza nti nze nakola ensobi yali ntono nnyo banteeka ku mukadde naye nali muteekamu obuseke nga bwe mbumugjamu kumulabirira naye lumumba mulabirira akaseke ne kamuvamu butano ne kamuyitako waneno ku ttama katedi nafuna ka blues nga katono nnyo kali mumayina mm. ne bansibira mu kiyumba kati ngenda kuweza emyezi mukaaga emmere bampaako yakubeerawo esente tebazinsasula mm. nabasaba abatisiti bakkirize banzizeeka baagaana nekubira omulanga mu kampuni mwenajja kampuni yaŋamba nti fayo nnyo okukakasa butya bwosanyusa nanyini nju gwe twakuteekako asobole okukuyamba era akute eyo kampuni kikaaki kumanitewaeryawo awaliwo okukakasa nti omwana womuntu omuddugavu alina eddembe nabwekityo nti present african promoters mm. yali azze ngaerina balooya abo ngaemirimu gyabwe mulina kuyita mu kitongole kino kyo kibagabe mu kampuni ze ze zitwala abaki abaana nga buli mwana alina nayagala okugenda ebweru hmm. ayita mu kampany eyo ekitongole ekyo kya present african promoters kikugabe mu kampanies ziri hmm. onfuna bulungi twali twewala migozoobana egyo gyonna gyonna abaana gye basisinkaganye naye obuzibu twasinzingana mu present african promoters bwe buliwa oluvannyuma lwokukakasibwa netubeera satifid neggwanga nekakasa nti ddala webali mm. n'abakirimu bategerekeka n'ensonga zibawadde zikakasiddwa okubeera satifid nazo zitegerekeka nga nnungamu twasooka nakutawanyizibwa lukuntana eyali ali mu kitongole kya leba nsubira yali avuganya n'okuvuganya mwesigeryeryo lyenyini erinnya hmm. mwesige lukutana hmm. n'atawanya ekitubiina kya peasant african promoters lwa element age kubanga baali bannalwanda nga bakimanyi nti abaana abagenda bonna ebweru omusayi gwali gusinga gwali gwabaganda nabasoga n'atawanya ng'alina bwatusitinga ebintu ng'akimanyi hmm. nti mubaana bagenda bateeka oteekamu bambega abalina okutunula eri gye balaga bakola mirimu ki ekibiina yakiremesa kinene nnyo kubanga kampuni ezaali zisinga ate zaali zaabwe ezitwala abaana ebweru lukutana n'atuyisa bubi nnyo paka muzeru yasituka n'agenda mu ofiisi ekennyini namubuuza nti kyemwagala kyeki hmm. era mutegeera kyenkana ki onfuna bulungi tuva ku lukutano tutawaanya ate hmm. ate tuyingiramu genosale avamu ebirowoozo ebigamba nti abaana bayise mu nadduli n'abasigadde abapolitical advisors abo hmm. oba opinion leaders abeetabira mu kibiina ekyo abaana bayinza okuba bagende ebweru nga gwaliba omutego emabega nga gugamba ki nti hmm. abaana abagenda ebweru hmm. abaganda babalabiramu elementi ebawandiika nga bagenda training bwa magye bayinza okubeerayo ne badda okuyekera gavumenti naye nga ffe twalaba kirala bujega bwa kika ki obwo bujega bwakikaki bwagulu nnyo nale kakati jeno sala ate n'atuyitamu hmm. eyali falukulubowe yali ali waggulu nga programs director hmm. gwe yayitamu namu emitwalo ebiri egya dola namuga nti njagala okuba ekibiina kino ekigwo gwe bakwategana naye ate okubba essente z'abaana ze baali baleese ezaali empitirivu okugenda ebweru faluuku oyo yali yegase n'erinnya ly'omulenzi naliwandiise wano hmm. baali bamuyita nteyire baale nteyire nteyire eh. kubanga oyo yali aconectinga ku baana bali abali mu kitongole kiri hmm. ekyali ekyali sako kampany no si muganda baale hmm. ndabangeeyanteyire baale ate noba nteyire anti <laughs> mbadde yenda okubuuliza ino baale eh. balemeezi balemeezi abamuganda balemezi bano abasinga amannya gano ebusoga ebundi eno bagawa mu baluuli hmm. ne mbanankola abeetoola bwe batya nemanya mubakiga gabeerayo bbaali era ono ateekwa kuba yali mukiga nteire manya ga bakiga ntaire neyegatta ne faluku lubowa hmm. abo be basinga okucyankalanya ebifo hmm. yeyo abakulembera okuwaba omusango nja kujja nefayo zonna zetwakuuma ezitegaku sente zebaawo abo zebayononere ku baana ekibiina nali nkirimu era natuuka nembaga nti ekibiina kino kigenda kwonooneka erinnya lya taata lijja kufa neeryange hmm. era nagambanga nnyo ate omulago bali bayita yusufu nomula baali bamuyita umaru kabugo hmm. nebaga nti mwemu banakampala ffe twava mu kyalo hmm. ekibiina nga twakitekera interest yabaana kuyambibwa mugezeeko twala principal muzejje yebagamba nti guno sente zonna zemulaba musaayi gw'abantu temugezaako zizanyiramu nti ye erinnya lyenkumi mu lwero nga sina nyaze saagala ate liddire wano nga mwaka enyini empeereza yekozeeki faluuku so baamuyitamu ddajjanosale mm. noono nteyire ebbaale twagattako erinnya ly'omulala eyali ani uh, erinnya eddala lyali lyani kasozi ibrahimu mm. kasozi ibrahimu mu kampu naye yali mwali mm. abwe baakwatagana nabo okutwala ekibiina kya peasant african promoters ne bakiiwa wansi paka lwekwasebengerera ngaessente z'abaana ezisinga mm. zaali zifiiridde awo naye ngaeyassa sente ezo mm. omupango baagusa mu paluuku lubowaofuna bulungi kaakati baloya twali twagala okugulawo omusango kwekyo ekyakolebwa mm. ne tubuuza nti ddala empologoma ebbiri we ziba zirwanaganye ne ziremagana aginadulu yali mulwanyi eyajja ne bagenosale hmm. ate genosale yayise mubano n'abawa esente hmm. okusuula ekibiina kino ate yali muleba lukuntana mwesigi hmm. ate ye kenyini yali alwanyisa ekibiina kino tunaawa abawaani awo kwali kuloopera muganzi mukizikiza twamira bumizi nsoka tukiwakadde nfuna bulungi naye ebigendero ebyali mu president african promoser temwalimu kunyaga kwonna kwali kwetaagibwamu era nze sina ssente ya muntu mu byobufuzi byentambuleko ebe town council ne waffe ey'obulenzi hmm. kambeere kino ekitiibwa kyebampa ekyokuba chairman wetwale bukalasa hmm. erya uganda muzimusimu council hmm. tewaliwo kikumi kyonna kyebanenya we nali mpeereza kyenali nyaze wabula ate abanyazi mbakutte kinene ne mbawawaabira ne basesema era nalwanagana nnyo n'abali muno waffe mutwale baseeka abakulu ate nga be banyaza abakulu nibaga nti kwe kutegeera kwobusiraamu okwo hmm. eka ezaali nkaaga mu ebbiri ez'ettaka zituuka zityana mu bbiri esente bukala satwale zefuna nga mpitirivu hmm. okukamala obukamazi mbuuza nti emisobo twali tutuukawo dwaki bukalasa terina kitebe kitegerekeka dwaki okusonda kwesente zonna ziggweramu mmwe maganduula isaakabbo ekitambala nekifuuka ekitambala hmm. omusolo ogugulagawa nabakwataganya kusebo district chairperson wobusiraamu mm. district cars mm. lule yanwanyisa mpaka kumaze paka nosoka nega nti waikampu mulemu baseka basajja bakulu emitwe mirangati amaligezi temuli mm. banyazi nekitibwa kyobaseka bakirekaawo nkiddamu nkitegeze nga mpise wano teri diini yonna mu ggwanga uganda mu diini esatu ezasooka eddala hmm. wano hmm. esinga busiraamu bugagga naye ate obujega obuli mu basiraamu mm. n'obunyazi bwe busudde eddiini yaffe okakasa ntitusobola nokugana tusobola okusaba obugagga obuli mu kigambo hmm. uganda muslim hmm. supreme council bw'oyaza supulimu eyo bwefaanagana ate abaliyo bonna banyazi era nagamba kitange nti abantu bakulinamu essuubi ddene hmm. bwe bakuobwa vice chairman uganda muslim supreme council kijja kuba kyannaku essente ze banyaze mm. okuggweramu ggwe nga naye wali gy'oli ng'ate olukiiko weerwe olwa national assembly olw'obusiraamu obutuddewo bwe nnakola audit yekitongole ekyo nasaba kitange kkiriza mpawaabire bano abasupuliimu obunyazi obuliwo obusiraamu obuttiridde ekintu kinene naga ntisooka okukakkane hmm. naye babakunta naga nti mutabani genda omanye omuzadde kikulu nnyo eh, eri omwana hmm. nenzikakkana ku lwekyo naye mubajjo teyalisigadde ng'atambula teyalisigaddewo nenebuuza mm. mwe aba assembule y'obusiraamu omulimu gyammwe gyegiriwo nakino bwe kyali kifaanagana tugenda okwaza byonna gyenkoledde sinawadde ekikumi neeki kyenali nyaze mm. muzeeyi kyatugaa nti mu present african promoters zino mm. esente abaana ze balese muzisse mu bikolwa ebituufu biziteekeddwa okukolebwa abaatulwanyisa lukuntana genosali musale akandanaho onfuna bulungi muganda wa museveni mm. abwe baalinyira ekibiina ekyokugezako kiteekawo nga interest yabwe egamba etya nti abaana bagende betwalibanga tubawandiika nga bagenda training wa maje kubanga mubudde buli era ekyaliwo abaana bali bagenda nga muiraaka okukuuma mm. onfuna bulungi kakati outcry eyange egamba etya mm. ku outcry zate zange zenfunye mm. kisindi bulaaya oba mu mawanga g'ebweru mm. ng'olinawo obonaabonedde abasinga ne mumpeereza okuyingira mu misango gyammwe nsobole okuwaba emisango egyo njagala tukole ekintu kino tuzzewo ekibiina kya present african promoters kyakijjudde mu balooya musanvu nga muyita mu kibiina kino kisobole okuddamu okugaba abaana abo mu kampanis ezo nabwe kiti ensobi yonna egenda okukutuukako hmm. gwe kuba si mu dairekiti gye tuli feke ennyini ngaekibiina kyewateekawo kyekijja okulinnya ennyonyi okugenda otunuulira ensobi wooli okukakasa ekibiina kino ekyakutoola kikuza kitya kikusesema kitya singa endagaano yo ogikola neba nga mwakkiriziganya essente n'ensasula nga zayononekebwa ne bakutuusa eri ku ndagaano ndala kampuni en eteeka osasula essente ezo ekitundu kye bakubbye nekyo kye bakuteeka mu kampuni eriwa tulina giwawaabira mu mateeka maakyazi banalwanda mu mukute kampanis ezo n'abanankola abamu tewaliwo ali waggulu w'amateeka akiri gavumenti eriddako eribakwata akalya dda kadda dda kampuni gwe bino ebyamuseme mugaa nti yenna akyali awo yaba kyalina obuyinza hmm. akaseera katuuka oyo ngaamaze okufa abaana ababonyebonye mu kintu ekyo bateeka okuddamu okubalibwa n'okusasulibwa buli munankole n'omunalwanda yali akirimu ateekwa kusasulira ekyo tekyetaaga kwekweka nabwo kiti abaliyo nga mwagatudde mutulongoose tulina kuyambaganira awantu ameka bwaliyo kwe kukyusa obufubo yonna gyoli hmm. noga nti mpandika obufu bwange nagenda kampuni gundi hmm. nsaba ekibiina kya pisat african promoters ekiyita mu kino badde mbatunye times and conditions etwakkanyaako nze ndi eno ku nsonga abcd fetugulewo emisango egiwabulya kampunis ezo hmm. basooke babazze tubakwatire wano kubanga ekimu ekikulu abaana babonaabona awamu yatuuka ku maze abasinga nga bagabugambi okudde kakimala nembasisasuddwa lwaki omwana mugenda bwatyo newateekateekawo mbeera yakumulondoola present african promoters twali tugobera kitwita human rights mu buweeza bwa international labor nga tugula hmm. abakozi era nga tukkiriza tujja tuteekawo okulondola kw'ebibiina ebyo abaana bewanisa twali tutuse kubaana emitwalo egi ebiri n'omusobyo nga bayise mu kibiina ekyo kubano nti eh, agamaanyi sebo okuba bwe gatyo nadduli abatagenda n'okutuuka okwesimbawo kuba pulezidenti obujego oh, buli mubanankola bona abanalwanda buyitirivu hmm. buyitirivu kale mu ebyo byekyana ekitobwe batwe batukola hmm. naye nkyogedde lunye nti kampani teyalina bigendwa birala byonna abaana tusobola okuza african promoters eh, neddamu okuyamba ku baana hmm. abali ebulaaya wonna gye bali nze kyenneetaaga hmm. kimu hmm. onkubira ssimu nakunteera ku ssimu yange kampuni muwayitira contracti gye mwasaininga bakuteeka mu nsi ki obonaabonoyo otya abaffe ekyokutandikira newaawe tugenda otutandikira ffe tumanyiiwo kyesijja tuteeka ku mpewo kuno onfuna bulungi awo okutandika tukola ki tumanyiiwo hmm. bwe kiba nga lyekkubo ngaabaana bali bweru kubonaabona bwe batyo nga gavumenti nudde butunzi nga tefuddeeyo hmm. museveni akola ki ku ntebe migaso ki egiri awo abaffe bammwe abali muleba hmm. nabakwatagana ku mpisa za international kukuma sovereinty ku mawanga n'amawanga embasi zirina mirimu ki zirina mirimu ki abaana ne battibwa nga bnative bawano hmm. ojegera kugamba nti bagenda kuyekera kuyekera basinzira bulaaya museveni wali ayekera obote yali asinzidde bulaaya ah, yali wano hmm. okuyekera n'obutakuyekera ngaensi evuukudde tekitegeeza maziye kuba nago ovaako emisana ttuku naye bino tubijje mu firingisi z'ebyobufuzi tuzze mu firingisi z'obuntu bulamu museveni constitution ekugamba nti gwenga gavumenti obuvunanyizibwa olina bwamaanyi okukuuma omuntu nebyo nokukakasa nti human rights weziri enyinga obwe mba siserabidde oba yamwenda eyogera ku savitude hmm. nokuba nti omuntu atwalibwa kuba nti serivale okuba nti epriveringa eri obulamu bwe tatwalibwe nga muddu hmm. ate amateeka go bwe gabanga galinga gamawandiike abaana abaga ne batubuka eri toŋamba nti obuvunanyizibwa bukuvuddeko ssebo oyo aba muna uganda steve kubanga eti yagenda kufuna butuuze hmm. yagenda kubuweereza akomewo ewaabwe alyoka akulakulanya eggwanga lye nga naye asakse kakali ate gwe ovuddeyo nti ate abo bagenze nga bayeekera baaba nankola abagendayo nga tebayeekera abanalwanda abagenzeyo nga mutudde mu gavumenti nga mmwe temuyeekera baganda be bayeekera n'amawanga amalala buto bwa birowoozo bwe bukyabatawanya mu bino bwe mwetaaga okweggyamu okusobola okulongosa eggwanga lyaffe okutambula hmm. kale mu ebyo birowoozo byali bya president african promoters nkuddiramu mwalimu okulongosa ensonga z'amataka hmm. ne famiry zalina enkayanazi zaabwe kubanga balabira twali mwetuli nga mukikolera muno oba wano hmm, era twali wali ku ovino so wino wabula ovino mu kisenyi abwe twali tuli ekyokubiri kyaki kitunuulidde abaana baffe olw'okubonaabona okuliwo nga babatutte nga ba slaves specifically abaganda gavumenti nga tefuddeeyo n'abasoga n'abamawanga agasigalidde gwe bwetwatunulya emitwalo ebiri egy'abaana abali bagenda hmm. kyali mu kimu out of 100 okusangamu omunankola omunalwanda agenda baali baganda kubanga era ne gavumenti webadde ebonyabonya hmm. esinze kubonyabonya kyetuyita buganda region kubanga bweyogera ekigambo central hmm. ate obweyogera kampala kibuga Kampala ewayi tetekerega nti Kampala tali mbuki mu Buganda ne bagiwa kuba region ekibuga Kampala eyo bwe boyogera central mm. bwe otegeeza kibuga Kampala boyogera ku Buganda Buganda yasigana erinnya lyayo mu sovereignty yaayo abaana basinga kuva mu Buganda ne central hmm, kale mukulongoosa kwebyo kugezaako okutambula okugenda mu maaso mm. nja kusaba yenna alina obulumi kusinza india mm. bankubidde abali mu russia bakuba mm. abali france bakuba arab world yonna abo bakyasinza okuyisibwa obubi e, abaana basinga kaviro nekatambulaawo kaiseko emyaka ngaebiri mm. ngaomuwarabu agenda mukama kwomwana nga yasama nga gyafudde toilet abaana babaddeyo nga bali emmere nga agenza atunulako mm. adda mufu nga tategerekeka abaana battiddwa gyebali awaliwo human right yawo ah, present african proposals kikyali ekigendrwa kyayo mm. ugezako kuyamba abaana nti kampani yonna yo bayakutwala mm. omwana wakireyimingira itizimandatolo okuggalira abaana kkiriza tuzzewo ekibiina ekyo mm. message era nebigambo bino ebisinga eprogramu eno yabaana bali bulaaya bali bweru bokka ate alimu naajagazaki mpozi yokusupportinga nti mm. abaayi kulwettaka nga bwemwaga nensonga yettaka weeri hmm. nange nzikiriza kibiina mukiteekewo oli navamu statement ega nti afe tubakkiriza tubawera owishas hmm. muzzewo ekibiina ekyo gwe mulimu ogwalimu omukulu okutunulira abaana naye ngaatuzeeko emabega nga tuyise ku onlin medias hmm. tubuuza ekibuuzo kino brain drain okutuuka ku elementi eyo what has been the problem brain drain okitegedde sikitegedde honorable abaana okuba nti mu ggwanga uganda mm. abayivu mm. most especially mm. tugenze mu brandrain tutegeeza ki mm. nti omwana okusoma mu ggwanga ly ate obwongo bwakoseza ate nabuteeka mu nsi endala ekiba kita brandrain abaana mwe bali bayivu balina diguli mm. basibidde mumabodaboda wetaagayo wa diguli brandrain okusamba obusambi onalebo abaana bayitirivu basomye obusawo hmm. professional courses hmm. beexercisinze emirimu gyabwe bweru ekiretedde eggwanga okuba nti mulimu mirimu basikogende ebweru what is the cause eyo question yaffe naawe andaba nga munnauganda nti gavumenti etunyigirizza nnyo n'esukka we yalikomye kwe kufuna brandbrain eyo gyolaba most especially mu baganda awe wakyali obuki obuzibu kakati gavumenti kigikwateko naawe kweke nyini mm. okugezaako tunula mu nsonga lwaki abaana bagenda ebweru ekibatwala gavumenti yaawo ntesobola kisaawo kwe kuta omuntu agaggawale nokusobola okussaawo opportunities ennene abaana zebagenda osisinkagana abavaayo otunula univesity zonna ngaozigase nga bafulumya professional course abaana bafulumyeyo tuba emitwalo kumpi egigenda mu kumi n'ebiri paya mitwalo kumi nemeka gavumenti yonna mirimu gyayo tesusa mitwalo asatu mu bakozi baayo abaana abo bagenda kulagawa opportunities gavumenti erina okuzissaawo ezaabula ezizidde abaana bano okunyigiriza okungi ne bagaa nti katugendeko ebweru nabwekityo gwandaba gavumenti ejja kukwimiririrawo bwebeekulemeddwa okukuyambira mu kisefeya yaayo hmm. ng'ekwagala mu mbeera eyo bw'oligenda mu kyo yo kenyini erina teeka kabaani ku ndongo nega nti abaayi kyandanda hmm, abaana kasita bagenze hmm. katusabe busabi bafiireeyo bakendereeyo abali badde batuwogganee wano tetulina mirimu kabagendeko hmm. eyo naye nga si kwagala gavumenti ebaagala mu kubonaabona okwo mbwonyumya muhoozi ajja kufuga gasiya buloolo agenda kufuga biki etalina mu yadde ettondo ly'amagezi mubatembeeta omwana ajja mbu busima kino kitaba kya museveni ekimuka omukulu hmm. okuwasa omuko tekikufuula waggwanga hmm. ebyo byammwe bya famire lwabaogo ogenda kukola ki magezi kigolina gawolomedde n'okuwa kitammwe atereeze fazaniro hmm. mujagera kujja kuba purezidenti nabipande kufuluma 226 magezi kigemuzze nago agakyabalemya okuba museveni kitammwe kyusa wano kipya kikyogenda okuleeta gwe lwaba ogo kipya kikana irugaba kyogenda okuleeta kitawa kuyigiriza kuba mu majje natakuwa na magezi ga nsibo ga buntu na isix zitambulya mu bantu onyumya kujja kufuga ofuge biki binyira ne ku mutale wa moteri ya kumanyi ku mitaji wera 10 mbotse kuba mu bantu ofuge famili yote kule kule myo jefuge gwanga damba babo hmm. kaine rugaba hmm. munune kuvu emisana ngensebaabo tebalifuga lekanaawe katonda takola bwatyo katonda takola bwatyo gweotunyigiriza emyaka makumi aga mwetulaga mukutunyigiriza okwo mububiibwe tolinaamu kisa mundamu ggwe otusindikire mutabani wo yabajja ogattekaana amalala era eggwanga buganda liba likyaliwo oba eggwanga uganda ah, tekisoboka nomuwasitana yenna ali eyandaba si mububi kubanga omunankole alina enjawulo nene ku baana abatufuga abanalwanda naye ate oyo yenna abafugidde emyaka gyammwe it is impossible abantu bonna okutunula omuntu agenda okuddako nga ava mu western region eyo mu kagolomolo ako obutegeevu tebubangako eyo kubanga kyemwolesezza bunafu bwa butategeera byakuweereza byabufuzi abaana nibinogatanabyogerako hmm. kivayo ate kiwogana mbwaye kati nze kitange bwaba mpadde olukusa gavumenti enterawo ntugende tulumbe e, e, e, eno eyagundi eyani gyebawamba ah, gini hmm. natunulira entegera y'okuba omwana omuto nombofu avuwobwongo sinabakyakwenkana noli yayogera mu bayibuli ebigambo ebyali ebirungi kristo nga ategeeza yokaana hmm. namuga nti omuto mubato mubwakabaka bwa katonda asinga yokaana okugeregawo kumanyija kukoma omuto mubato mubwakabaka bwakatonda asingayo kani entegeera kyagulya kipimika naye kyeri yamugamba kyali ki hmm. yamuga nti yokana yasindika hmm. bagende babuuza oli nti abaye mumubuuza ekibuuzo kino yoyo gwe tubadde tulindirira erimu yayogera ku kitabo kya musa hmm. oba siiye oba yooli gwe bayogerako agenda okudda wakati mu ngayogera ku muhammadi hmm. oba sikyo mubuuze yazze yaani nayamuga nti genda otegezeyo kaana nti abazibe bamaaso balaba abafu bazuukizibwa abalwadde benkuku nendwadde ezemyoyo nemibiri bawonyezebwa onfuna bulungi naye nga kyeri ategeeza ki yokaana yali ngaalanga okujja kwa kristo laba ate okujja n'ebyo ebikolwa ebyali bitambudde hmm. ate atuma ababuuza naga nti mazima ddala omutemu batemu bwakabaka bwa katonda asinga yokaana gwe yali ananga wali olanga biki <laughs> nakino bwekifaanagana mu bano bwe tuli <laughs> abatomu buto mu bwakabaka bwe uganda ono ne mu ggwanga uganda hmm. teri asinga basirusiru benkana muhoozi nawe ono osimagundi oyo lwaba ogwo mboga zennyini amagezi musooke mugawo kitammwe ensi etegere ebutebe mubadde mukugira mu magye gabadde n'ebyo byadda jyakola ebikolobero balyoke batunulemu balabe nti bwetubatumya mu kipimo abo batuuka oba omukulu tagambwako ekyo kikyo oba tagambwako oba agambwako hmm. tekijjawo myaka asatu mu etaano gyafuze nti mibi ontegedde hmm, nebwe kityo hmm. bannabulaaya gye muli mbategeeza butegeeza lunye mukkirize ekibiina kino tukizeo kubanga certificate zakyo weeziri mm. baloyazi webali abakyetabyamu nakati tukyali balamu mm. tusobole okuyimirao ku lwekyo eyatutabula mbamunyonyodde genosale gwe yayitamu mm. ajje namuwa emitwalo ebiri egya ddoola mu budde obwo zaali zitowa mu 214 oba nolwaliro kizikuwa osooka n'omulamu keeka nosa kukikkowe mm. nga nti kati ntandika ntya kubanga tojja genda nogaa nti ekifi kyenyama ojja kigwira buguzi oba kirese kutwani nga kyokya hmm. tubuuza nti nkitandikira leeta kambe tutandike kusala asalako ne fooko nekyo ekiteri kyebwa kye baamuwa hmm. kyali kyonoona kampani yaffe ekyokubiri obujja obwali buyitidde ku bantu aga nti tuwandiika bayeekera hmm. abagende bwe lwbaana kugenda ku miraka bajja kuddano nga n'amanyiga emundu weegali abayinza okwagala okuyeekera gavumenti abanalwanda obutategeera buweereza n'obutamanya byakukola information gye basomye tesobola kutwala ggwanga mu maaso kusinga kyetuyita ntegeera ya nsibo kyetuyita common sense tosobola kuŋŋa nti amagezi ge mujje mu biraalo nti hmm. ecommon sense gwe muyina asobola okujja wano akulembere eggwanga it is impossible ekyo kiragiddwako titemuyinza tutegeera ku peesi yemu ku ggwanga erimaze emyaka 82 mugumu olwaleero nga liri mu bukulembeze niriba ne principles kwezitambulira gwe emyaka gyakiraala ebiba gyekinyalwanda gyemwakafuga hmm. emyaka asatu mu etaano gyemwakala mumala kumukulembeze nonga nti ojja kwenkanankana okutegera n'omuntu amaze emyaka lunaana abiri mu gumu nabwekyo ne mukutusula mugenda kulemwa abazungu batugezaako omuseveni kikubuulira emyaka nkaaga mu munaana batojera buganda bagirekawo gwani kitawe akampowooko buzzi n'ebirowoozo byekyana ekito nti ogenda kusesetula eggwanga olinyike gwajja okufa katonda gwe gwajja otutwalira oyo museveni abakampowooko ku ggwanga uganda ani azitowa eggwanga kabeerenzi ayogera olina kusaavinga ekyo kikugwanidde hmm. ensi ebanjaki kitekebwe mu nkola naye bino byebabeeramu ebyekyana ekito nti amaanyi mm. gekwekuwulira essajja mm. tukubire ku iraaka eveewo amerika ogijjewo russia tujjama museveni ategeerekeka wamaanyi onyumya amaanyi nti weve want to test my veto powers as a president mm. if you don't know gun try muli bajega nnyo ebyo mukulembeze tabivaamu ate kubigamba busabyekisibaatwala muleke gamba nti tubavuma mwe kenyini mwe muleteddwa okuga nti mwe mweraze ebikukujju byammwe mwe mweraze ebikukujju byammwe temutegeerera ddala bukulembeze bugwanidde nabutabe bafuga bantu kale mu kyo peasant african promoters gwe mulamu gwe twaliko era nkubira omulanga bonna gye muli hmm. message bwemuba muziteeka ku puroguramu eno hmm. muziseeko nga ziri positive o negative kwe tujja okusinziira naye sijja kuwuliriza waawano njagala oteeko nti nze nsinzidde abudabi mpereza mesaje eno ŋŋamba bwe nti nsinzidde katwal nsinzidde gundi yonna gyoli hmm. teekako tuddemu tusitula ekibiina kye kubanga satifiketi zakyo weeziri naaba kirimu kirundi ekivedinda yeyakafa n'oyo faluuku eyanyaga ensimbi era namukolimira naga nti katonda faluuku hmm. nakimugamba lunye lubowa hmm. naga nti faluuku omusai gwabantu gwolidde ogenda kugenda nagwo naye nsaba katonda bw'obanga obadde mubi akutujululire ngaesala gyenteeka ku museveni teyaweza myezi mukaaga ali amaze okufa Museveni eh, yali amaze okufa hmm. era nagamba taata nti esajja nasaba mulujjudde wagiwulira hmm. kubanga abasinga abali mu peasant african promoters nagisaba lunye bagiwulira emitwalo ebiri egy'abaana nega nti oyo yatuyiseemu oyo ebigendera byabwe ngoli bwe yagaa nti oyo atali kulwaffe mulabe waffe hmm. oyo falukulu bo abadde mulabe waffe bakuba batya obusente obutali mu makulu emitwalo ebiri egya ddoola omuntu n'abaako ne price taaga n'olyamu ekyamu oluku nimuga nti faluuku nsaba katonda akututtire eo ogedde bubinya tekisusse naga nti abaaye mm. atanategeera nsi yavaamu ebyo mbugwosusse faluuku teyalama mufu bati nagaana naganira ddala kale mukyo mm. message giseeko reasonably mm. awatali busungu kubanga ensobi zonabagamba nti zo okujjako nga mumboye ne munsiba busibi awatali nsonga kubanga yo njibategeeza mbagamba mm. ebigambo byonna byenjoga bibaako obukakafu bwabyo mulimbo wa buwoyi naye sijja kusirika ate sirigulwa mwe mwegule begule abalina presitaga ku migongo gyabwe tulabe oyo azituwa ku lweggwanga lye nti gwewaliriddemu olukwe bakitaffe bafayo ne bafiira mu nsiko nyumya gasiya bulomu bugenda bakuwa emitwalo ebiri zizimba ki zongera ku bulamu hmm, zongera ku ki abaffe obugagga nnabusaba katonda n'abumpa ne bummala ebisigadde biri ba addition namusaba magezi mu kisooka ekyokubiri nemugaa nti katonda nsaba ennaku gye ndabye nsaba ompewulemu nsobole okuba nga ndi ekyenkya hmm. ekyemisana n'ekyeggulo hmm. ekira nemugaa nti wensula kubanga gyenvudde owange ate abadde mukalubo mukko ebibiri kasita nnabifuna nti namala okusoma eddiguli satu ziba ntono nene nnyo nyinompulira mm. nimanya nti ekyo katonda nyanukudde amagezi agampadde ekyokubiri emmere tembula ate era ne wensula wonna we wafaanagana wange mm. sirina kyemmanja katonda bankumire kwekyo kugira ngu olina kyobuuza ah, kyembadde njaga okubuuza ah, kino nkibuuliza ali eyo hmm. ah, yandibadde yandibadde abuuza nti omuntu ngaayagala kwegatta ku kibiina ekyo hmm. ayinza kukola atya offisi zisangibwawa offisi zaggalwa hmm. zaggalwa era falukulubowa esente ba tuzimazeo zifuna ezisondebwa ngaamaze ate omusasu emitwalo ebiri ejja dola genosale zamuwadde twasanga obuzibu bumu nti yeyali akwategana kweky ate era nga yeyali second in command ku finance Mm. kati ate sente zaali zigenda osasula ofiisi mm. ye kennyini mm. ne bazirya ne batasasulayo kubanga omupango bagulimu n'oli nanyini ovino n'akwata ebintu byonna ebyali mu ofiisi nasawa yaliyo yabiwamba gyemyaka mukaaga egiise bwe mbaseerabidde ne babiwamba ne babitwala kati wano okuba kugamba nti tugulawo offisi hmm. ejja sinziira ku bano tugiyimirize mu kuyimira kwabo mu buufu bwayo eryokedde mwevujja okusiba abantu ngaabo nga outcry abaana bagikaaba ngaosindika ne kampany eyakutwala hmm. bweba yakyusa endagaano zammwe okuyimirawo kwaffe weekuli okuyamba omuntu wa wansi ekitegeeza oli ayina okuba ngaali memba ateekwa kuba memba memba hmm. yasasoba emitwalo gyalinga ebiri tezalinga sente mpitirivuezalinga sente mpitirivu ate ngaekintu kyemugenda okukola omuyamba ate ekintu kyalinga kinene mm. fe kyetwali tumufunako kyali kimu bwomala n'otuuka ebweru mm. kola sente ezo zetugenda okwyitamu ezalibadde zikumirawo nga looya mm. n'okukuuma kampani yo tuweereza ngaye emitwalo makumi aga ng'omaze okuweza omwaka ng'otuuse ofuna bulungi esente ezo musindike mu kampani esobole okukimirawo okuyamba ne bannammwe abasigalidde mm. wabula kampuni yalinga ebatwala pasentagi twali tutaddeyo ya mitwalo endowooza gyali etaano gyejja ku lugendo lwo n'egiddiza kampani eno ngaomusingo ga nti ffe tukuwadde mm. naye akasimu kaffe kagyalinga emitwalo egi ate abali mu ofisi bali badde bayimirirawo batya naye nga ate mwatubutumira bye twali tukola mm. byali bisukka okusasula obusente obwo pasonale wano mbadde empeereza emisango mpoza emisango mm. abagibansindikira wano mm. abaana okubayambako naye nga nkitaddemu nnyo obuntu nsooka kukola nentuka ku elementi ega nti kati ntegedde ki kyetukola mm. nga nakono n'emitwalo kumpi amakumi ataano ate nobanga guba wansindikidde etaano bakumi nendoka nkusalira esente bangi ne bandekawo ngaate ntaddemu zange mm. ngaomugende nti omusango guno gusa ne miliyoni meka n'atakuwa ate ngaezo nazo tazikuddiza era onasembyewo onosonya omuisaano kankaka mm. yantegeeza nanga nti ekikusola kyokolwa kikyamu bajja kutawaanya nnyo mm. ate bakuleke mu kkubo ate ne bakubeerako nnyo mm. sebo sebo bannaye mbategeeza nga mpise ku online medias mm. bwonkwasa omuyimugo in person nga nateekako consentia nti ŋŋenda kugukola mm. just be patient nja kugutuukiriza takupakukirako asimanyi ah, kuduma mm. ebyokunteekaku pressure sibitegeera mu bukulu bwange ne ntegeera mm. emyaka satu mu mukaaga gye nnina mmanyi kye nzikiriza nti nkisobola ne kye ŋŋana nga sijja kikola ki if i say thereis acceptance mm. mba nteekwa kukikola good or bad kale mu kyo bwe mba gambye nti nja kukola omulimu gwo mm. mba nja kugutuukiriza ekyokubiri egavumenti gye tulimu yabunkenke naawe mukimanyi nti mulimu emirimu nga gyakya mwana waani ani awaaba bawawaabira ku lwaki mm. bweguba guna abamega ekooti eh, ebaako wagenda ogitulamu nti ah, ogomugugobe bugobi bamuliiseewo ye sinziguddewo musango gwakwozebwa hmm. negutwala emyaka ebiri nze ngenda okuyimira musango ogwo nze jagi ah. naye nga obujuzi mbwadde butegerekeka bwe bulumi bwe tulina mu gavumenti yaffe eno nti pulezidenti agenda okuddako asaana alongosa amakooti emisango egitekeddwa okubaayo gitwale ennaku kumi nanya ne bwe bamadakesi mu capital offenses mm. amateeka malambike kiba kitegeeza nti mugenda okukwata omuntu aba amenye ku mateeka go nga n'obufu bulabika onoonyereza biki ebyekisiro omuntu namala mukomera emyaka e, e, etaano va ku byekomera emyaka etaano hmm. omuntu atwala omusango ne gutwala emyaka kumi n'ebiri ogw'ettaka hmm. bakyawuza ttaka muwuza biki mateeka agagwedda nga nolina okuzimba oyazimba nawodda kisanga atakitte naye nze simanyi bwe ngwa mu gavumenti eno nkibategeeza hmm. nowetulwa atuuka n'alaba atuuka n'akolaki naye ntikitufu ndaba hmm. naye nga wattulu hmm. talaba n'omuzibe naga nti kitufu mpulira era kati okuwulira kwange kundetedde okukolaki kubanga temuddamu kubaamu yeemagaza mu byakisiro nkutegeeza lunye sigwanga mukulembeze bonna mm. gwandaba nkutegeeza lunyi ndi kitala kimu ekyobwojo bumeka obubiri nditema ku lwobutuukivu n'obutali butuukirivu muli kigwako gwe yenna ali ku mukono ogwa kkuno tosigaza bulamu si kusanjaga kutta mm. wabula oteekwa okubeera gy'oli awakugwanidde oba otya ensimbi n'oli obusente obwekyana kito ku munaku asembayo kubanga bakuwadde miliyoni bbiri n'osala omusango mu bukyamu ng'omuntu gw'ogusalira ate ye mutuufu gwe babbako ekikye gwenonga nti mubulamuzi bwe twakowategeera ekintu ekyo hmm. era ndagira bulagizi nti empapula zesazibwemu gavumenti eno bw'aba ayagala okuddamu okusoma obulamuzi hmm. kimutwala emyaka kumi adde asome kukoosi y'obulamuzi buto nga wayisa emyaka kumi egy'obusibe ne bweoba otaayaya mu gavumenti yo nkuta ne nkugjako ebiwandiiko byo negga nti emyaka kumi okudda mu kkooti naye bwobanga okomyewo oteeka okuba nga oddayo okusoma nga wayisa emyaka kumi nekufuna ebitabo olaka tiwategera byewasoma dwa basomesa mumateeka wonyagira tekiriiwo kiba kitegeze kosi tewagimanya ddayo tukusiba emyaka kumi nga tweyingira kooti era tobalibwa mulamuzi era ebiwandiiko tubisazizamu tewabitegeera bwobanga oyagala okuddamu okusoma amateeka ogategeere hmm. ngaemyaka ekumi egimaze okuyitawo oddeyo osome buto badde mbakuwa empapula ezikukakasa kwekyo okujja okuyingira mu bulamuzi abwe mubakola obulamu aba akyalina oyo aba takyalina nebino ebyamateeka g'okudaalimba yabbye abalamuzi era yagizibwa ati bat mm. abantu bakaba ennaku balina mpitirivu muli abicepere ngwe mubuyinza nga mwe bwemutyo bwemufaanagana mm. <laughs> ah, ensi eddayo ku mukono gwa ddyo ogwa katonda netereera nja kubagaisa emembe gya katonda emirungi episode ntujja giga nti niyo episode esoose mm. okusinza ku comments abana abataddewo ate kwe tujja okusinziira mm. tuwe episode eyokubiri tuwaŋŋane enkiza nja kubagasa emirimu gya katonda emirimu gyelubeerera era nja kusigala nga mutabani wobutabalo jakana solomani naddu nokwebaza mm. online medias uganda ebbanga lyonna obutakoowa eh, katonda bankumirebwati ah, abadde honalebo ah, jakana sulaimani ah, nadduli okuba nti nno abadde atemeratemera ku nsonga zammwe abali ebwerwa eyo abali mu diaspora oli bungereza sebo n'abali ebungereza nammwe munyigirizibwa muleke egamba nti mmwe abakwata pawundi mmwe abakwata dola nammwe temunyigirizibwa kino kikwata ku mmwe woobanga wavaano n'ogenda ebweru naddala abali e saudi arabia n'abaganda bange bali e saudi arabia babonaabona bali mubiyumba nga neka eh, internet tebakamuwa ka free wifi nga takafuna ngemmere nina mukulu wange bamuyita tina oyo gembadde mbagambako hmm. tina yankubira essimu naŋamba nkubulire muto wange kuba ye mukulu naa nkubire muto wange nti nkole okuva ku ssaawa mwenda ez'ekiro tugeze mwenda wanene ez'e uganda nenyunyuka ku ssaawa mukaaga ez'ekiro nenebakamu just esaawa ssatu ziba ziwera saawa mwenda era nenziramu nenzuukuka ah! lwaki ddatutambulira mu kunyigirizibwa bwe kutyo munoonye ku honorable jakana suleimani nadduli abeere nti ensonga zammwe ezo ezamwe bankuba kyeyo aba azikolaki aba azimaliriza mmwe esimanya kampani yantwala ate kampani nzikubira essimu njagala kudda essimu tezikwata ono ajja kugenda wali abanyige bunyizi mulabe wa gyekinagwera mubeere bulungi musubscribinge um, ku channel zaffe ez'enjawulo omuli uh, channel uh, channel eri bagira batya chano 56 eya eya muganda ange honorable jakana sulaiman naduli eyo eh, ya byabuwangwa am subscribing ekona media z uganda kwanga njagala omwako gujja tuberenga tuweza abantu ba subscribers emtwalo nga abili obasa hi eh, tuve tuve mbuno buno buno butono tono ah, mugende ku fresh media uganda ken media uganda eh muzinonyeko kubanga zo chano nunji dala mbere bulunji tudingano mulundo kunaguzeko mwera bayivu balina diguli basibidde mumabodaboda wetagayo wa diguli eh, abaana bayitirivu basomye obusawo hmm. professional courses hmm. baexercisinze emirimu gyabwe bweru ekiretedde eggwanga okuba nti mulimu mirimu basiko genda ebweru what is the cause gavumenti gikwateko naawe gwekenyini hmm. okugezaako otunula mu nsonga e lwaki abaana bagenda ebweru ekibatwa gavumenti yaawo ntasobola kisaawo kwe kuta omuntu agaggawale nokusobola okussa opportunities ennene abaana zebagenda osisinkagana abavaayo otunula univesity zonna ngaozigase nga bafulumya professional course abaana bafulumyeyo tuba emitwalo kumpi egigenda mu kumi n'ebiri baya mitwalo 10 nemeka government yonna mirimu jayo tesusa mitwalo 3 mbakozi bayo abana bagenda kulagawa